اللجنة الدولية للصليب الأحمر التعاون مع السلطات العمانية في 2015 وهذا كان مرتبط بالأزمة الإنسانية في اليمن في البداية كانت الحوار مع البعثة الإقليمية للدول مجلس آه، التعاون الخليجي في الكويت وطلبت السلطات العمانية أن تكون قيام مكتب وموجود في السلطنة للتعاون في شأن المساعدات لليمن دعوة السلطنة أو تعاونها مع صليب الأحمر في مجال المساعدات الإنسانية وبالأخص آه، في اليمن آه، هو نابع أيضا من إيمانها آه، بضرورة تقديم المساعدات لهؤلاء الذين يعانون من المشاكل أو من الحروب وأفضل الطرق للقيام بذلك آه، هو ما يقوم به الصليب الأحمر وذلك لتراكم آه، الخبرة وتراكم الثقة إذا فتح مركز لوجستي في محافظة الظفار في صلالة لموقعها الاستراتيجي والقرب الجغرافي في في اليمن والبنية التحتية القادرة على الاستجابات الاحتياجات الإنسانية في اليمن فيما يخص الإيصال المساعدات الإنسانية الغذائية والغير آه، الغذائية ميناء صلالة هو أكبر ميناء في سلطنة عمان ومن أكبر المواني آه، في الشرق الأوسط آه، يعتبر ميناء صلالة بحكم موقعه الجغرافي قريب جدا من الأسواق الرئيسية كأسواق شرق أفريقيا وشبه القارة الهندية وبحكم وجوده قريب من الخط الملاحة الرئيسي الذي يربط الشرق بالغرب فيعتبر من افضل المواني آه، المواني المحوريه لاعاده التصدير او لاعاده الشحن ومن ابرز النقاط للتسهيل العمليات الانسانيه آه، من قبل السلطات العمانيه هناك دور آه، مهم جدا للهيئه العمانيه للاعمال الخيريه التي تسهل الامور الاداريه من قبل الجمارك والشرطه العمانيه آه، لتسهيل دخول وخروج المساعدات إلى ومن السلطنة تربطنا علاقة قوية حيث أننا نعمل في نفس المجال المجال الإنساني والمجال الخيري ارتأت حكومة صاحب الجلالة الموقرة على سلطنة عمان أن تلعب دور إنساني وحيوي في مساعدة آه، الشعب اليمني إن هناك في حاجة ماسة إلى تقديم مساعدات في العمق اليمني وبالتالي اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي خير مثال للقيام بهذه المهمة والحمد لله رب العالمين تم التعاون الكامل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتقديم وتخليص كل الامور اللوجستيه والجمركيه بالنسبه للمساعدات المتوجهه الى وين؟ الى اليمن الشقيق. وبالتالي آه، كل المواد اللي تجينا من خارج السلطنه آه، تقوم الهيئه العمانيه للاعمال الخيريه آه، بالتعامل معها من حيث الامور القانونيه الى اخره بالتعاون المباشر مع اللجنه الدوليه للصليب الاحمر. أعفاء اللجنة الدولية من رسوم الضرائب ورسوم الجمارك يخفف من التكاليف التشغيلية وتسهيل عبور المساعدات الإنسانية لإيصالها للمتضررين وتخفيف معاناتهم في أسرع وقت منظمة الجمارك العالمية وأيضا قانون الجمارك آه، لدول مجلس التعاون أيضا أعطى اهتمام وميز العمل الخيري والعمل الإنساني بميزة اللي هو الإعفاءات الجمركية واحدة من الإعفاءات المنصوص عليه في قانون الجمارك اللي هو الإعفاءات للأعمال الخيرية وللجمعيات الخيرية والجمعات والجمعيات الإنسانية بشكل عام اللي تقدم خدمات قليلة للمجتمع للإنسانية بشكل عام في إطار الاتفاقية مع مينا صلالة وطرحها لحلول مرنة آه، متعلقة في الظروف في اليمن سواء لتخزين المساعدات أو لنقلها إلى اليمن في أسرع وقت هو طبعا يعني نحن ننظر الى المنظمات الانسانيه بصوره عامه بنظرة مختلفة عن المؤسسات التجارية يعني نحن نتفهم هذا الجانب وأيضا نحن كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية والإنسانية أيضا نحاول أن ينعكس هذا على آه، خدماتنا وأسعارها بالنسبة لهذه المنظمات نحن لدينا اليوم آه، في المنطقة الحرة آه، اللجنة الدولية للصليب الأحمر متواجدين معنا فيعني هذا جزء من مسؤوليتنا بعد ست سنوات من التعامل والمساندة من السلطات العمانية كان هناك تطور آه، التعاون في مجالات مجالات أخرى وهي مثلا تعزيز القدرات والهيكل الوطني فيما يخص القانون الدولي الإنساني وذلك تعاون كمان لتعزيز والقدرات الطاقم الطبي فيما يخص جراحات الحروب آه، وايضا فيما يخص التعامل مع الحوادث الكيماويه والبيولوجيه والإشاعية والنووية الحمد لله رب العالمين يعني بدينا بداية حسنة تعاون إلى أبعد الحدود مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدينا بعقد دورات وصرنا نتكلم تقريبا نفس اللغة واللغة الإنسانية وتقديم المساعدات ونتمنى في المستقبل أن تكون عندنا ورش آه، تدريبيه تعاونيه وربما آه، تنطلق المساعدات من سلطنه عمان الى الى الى الى اماكن اخرى بالتعاون مع اللجنه الدوليه للصليب الاحمر. حقيقه من خلال تجربه التعاون آه، بين وزاره الخارجيه وبين السلطنه وكل الجهات في السلطنه ولجنه الصليب الاحمر تجربه ناجحه وتجربة كلانا يجب أن يعززها ونأمل إن شاء الله من لجنة الصليب الأحمر أن تعزز, أن تعزز من وجودها في السلطنة وأن تعزز من المركز اللوجستي الموجود في صلالة بحيث أنه آه، لا يقتصر على خدمة الوضع في اليمن حالياً ونعتقد أن بإمكان آه، المركز آه، اللوجستي في صلالة أن يخدم نشاط الصليب الأحمر الدولي في كل المنطقة سواء في القرن الأفريقي أو في أماكن أخرى في منطقة الخليج أو في الشرق الأوسط ولذلك نتطلع إلى مزيد من هذا التعاون في كافة المجالات